Я приезжал в Кисловодск уже в третий раз. Для меня поездки в это место приносят невероятный жизненный прилив, да и здоровье поправляют неплохо. И есть в местном курортном парке моя любимая достопримечательность – канатная дорога. Это самое что ни на есть типичная канатная дорога советского розлива с овальными вагончиками – тот день я, как обычно, решил на ней прокатиться к вершине. Было немного туманно, но меня это не остановило. Я заплатил за проезд и пошел внутрь вагончика. Со мной ехало еще человек семь. Двери закрылись, и вагончик поехал. Из окна виднелись чудесные виды курортного парка. Вагончик на приличной скорости проносился мимо деревьев. Однако внезапно вагончик стал охватывать молочный туман. Земля исчезла из виду, а мы продолжали двигаться. Неожиданно Вагончик остановился. Ни я, ни кто-либо другой в вагончике не понимал, что происходит. Все стали пытаться увидеть землю, но ее там не было видно. Неожиданно сквозь туман показался свет. Что-то явно двигалось в нашем направлении. Меня сковал дикий ужас — а слабое сердце стало показывать себя. Свет становился все ярче и ярче, никто не понимал, что происходит. Тут у меня закружилась голова и подскочило давление, и я упал. Немного размыто, но я видел их. Видел, как они забрали тех, кто в сознании. Почему они не тронули меня? — Видимо, решили, что я уже при смерти. Я окончательно отключился. Уже придя в себя в больнице, я узнал, что являюсь единственным, кого удалось спасти из упавшего вагончика. Остальные погибли. Именно якобы обрыв троса и привел к трагедии. Но я знаю, что все было не так.